I love him. Ah, meu, vai a merda, louco. O que que tu fez? Ah, meu pescoço, louco. tu vai me dar uma TV nova.